yo rasululloh bugun qalbim juda og'rimoqda ular masxaranomiz suratlar ila sizni juda yomon nomlar bilan atashmoqda aqlimga sig'dira olmayman nega ular sizni yoqtirishmaydi aslo tushuntira olmayman ular sizdan o'rganishi kerak bo'lgan juda ko'p narsalar bor axir bu uyat emasmi ular sizni yaxshiroq bilishganida edi ishonchim komil bu ishlar aslo bo'lmasdi ular bir bora bo'lsada yuzingizni jilmayishingizni ko'rishganida edi yetimlarga qanchalar g'amxo'rligingizni sizni qanchalar yaxshi ko'rishimizni bilishganida edi bu dunyoga nega kelganimizni anglatdingiz ular qizlarini tiriklay ko'mganida siz ularga qarshi turganingiz bizlarga insoniyat odamzod qanday bo'lishi kerakligini o'rgatganingiz va ayollaringizga yaxshi munosabatda bo'lganingizni bilishsa edi sizning hayotingiz haqida o'qishsa edi siz yoshlarga rahm shafqat ko'rsatganingiz keksalarni hurmat qilganingiz muloyimlik bilan so'zlashganingiz kamdan kam tanbeh berganingiz va qanday qilib oilangizni muhabbat bilan boshqarganingizni qardoshlik aloqalarini mustahkamlaganingizni bilsalar edi siz ota onalarimizga mehribon bo'lishni o'rgatdingiz ayniqsa onalarimizga yoki siz bizga boshqalarga qanday muomalada bo'lish kerakligini o'rgatganingiz barchamiz teng ekanligimizni anglatdingiz rangimizdan qat'iy nazar siz yonimizda bo'lsangiz biz o'zimizni juda baxtli his qilamiz tushkunlikka tushganimizdan qat'iy nazar zaiflarga do'stona munosabatda bo'lganingizni kambag'allar bilan birga o'tirganingizni yon qo'shnimiz och bo'lganda ularga g'amxo'rlik qilish kerakligini o'rgatganingiz hayvonlar va daraxtlarni qanchalar avaylaganingiz oqib turgan suvni isrof qilmaslikni o'rgatganingiz sutxo'rlik va ochko'zlikka qarshi turganingiz ehtimol ular ko'rishsa edi biz sizga qanchalar muhtojmiz ular qalbingiz qandayligini haqida o'qishsa edi adolatsizlikka qarshi turganingizni zulm chekkanlar uchun kurashganingizni hali hanuzgacha kim o'ziga zulm qilgan kishini kechira oladi ular siz haqingizda o'qishsa bas balki o'shanda ular tushunishar muhammad sollallohu alayhi vasallam oddiy inson emasligini yer yuziga kelgan eng ulug' inson ekanligini ular bilishganida edi balki o'shanda ular payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni sevib qolishardi